Na kwa hiyo mwanangu, wewe kama unaendelea huko chini, unaona kuna hela sana shauri lako, lakini huko chini hakuna usalama huko mm. Na ni kweli, mara ukikaa wiki mbili, mzee Mbonde kaondoka duniani sababu hazielewi huko. Mara ukikaa kidogo, mzee si mzee mzee nani naye yupo, mara ukikaa kidogo fulani hao walikuwa wanaondoka walikuwa ni eh. wale wana, wanauza sana au inakuwaje? Kuna baadhi ya watu wanasema Kingwendu Freemason sio kwa umaarufu ule. Ni kweli tena, kanda ya ziwa sana mm. kanda ya ziwa sana mpaka kanda ya ziwa sometimes unakuta watani zangu wale Wasukuma wanakuja kuniomba mimi dawa kwa mwanangu wewe kama unaendelea huko chini unaona kuna hela sana, shauri lako, lakini huko chini hakuna usalama huko mm. na ni kweli, maana ukikaa wiki mbili mzee Mbonde kaondoka duniani sababu huko. Mara ukikaa kidogo mzee si mzee mze nani naye yupo, mara ukikaa kidogo fulani au walikuwa wanaondoka walikuwa ni eh. wale wana, wanauza sana au inakuwaje? Hao hao nadhani walikuwa wanauza sana, alafu kuna chuki chuki fulani. Unajua tena katika mfereji wa pesa unakuwa na, na, na, na chuki fulani mm. Unaona, tunarudi kwenye tisini saba eh. mama watoto anakubali, mnaanzisha familia mm. hajui kama Kingwendu ngwendu lile mm. ni Kingwendu, anajua ni saba. Wewe mama watoto anamaliza shule tu, na mimi ndo na tumeanza uchumba uchumba, namaliza tu na mimi tukaanza uchumba uchumba. Sio kwamba ilikuwa shuleni na sio shuleni hamna eh. na tukaanza uchumba uchumba kidogo na nini mm. Ikifika 97 saba ile mwishoni mwishoni nadhani mm. nikaoa, naona bwana na cheti cha ndoa nacho nikaoa, tukaendaenda tisini na saba ile tisini nane mtoto wa kwanza naona bwana ndio huyo Maua sasa hivi ana miaka 24 mm. ameshamaliza form 4 anafanya shughuli zake mm. unaona tukatengana kidogo, tukatengana kidogo. Mimi nikalea mtoto wangu baadaye. Mama aliponiona niko kwenye kioo kule naonekana kwenye runinga, akashauriwa na wazazi wake, bwana mzako anaonekana kwenye runinga huyo, maisha mazuri, mtafute, Nifanye kama unamtafuta mtoto wako na nini, sawa, mwenzako huyo mimi sijui chochote kweli, akaja kanijenganyenga nyenga si na nini na nini, kalainika nikamrudia. Mm. Unaona, na mimi niko stuck mzaza au mara huyu mara huyu, nilimrudia tu tukatengeneza mtoto wa pili mm. mwaka 2004 hatujakaa vizuri 2006 watatu tukakaa hapo watatu hao, nikaenda 2011 nikapata wanne mm. kukakaa mbili mwishoni nikapata watano wa, wa mm. nikakaa 2018 ndo mwisho wa mwisho wa sita wa Mbendo Mariamu huyu ambaye tumemkuta wachezea eh, chezea na nini, mara mniita baba. Eh. Ehe, eh. kitu gani ambacho kilifanya mkatengana mwanzo? Na wote ni baba mmoja mama mmoja, sina mtoto tena mwingine wa nje. Ongera kwa hiyo. Na mpaka sasa hivi nakwambia sina mtoto wa nje. Natembea sana mikoa yote, Dar es Salaam nishaimaliza yote ya zamani na mipe yote mm. mpaka mm. vijijini ndani ndani mote nimeshaingia ingia mimi huyo mm Nishatembea Mozambiki, Msimboni Mpraya, Mweda, wapi kila kitu na nini, Komoro, wapi hapa Omani. Omani nishapiga sana show na na TID. Mm. Nishaenda South Africa, nishaenda Ulaya. Mm. Naona bwana, lakini sina mtoto. Sio kama labda sio lijali, no. Mm. Kimya kimya eh, mambo yangu, lakini sitaki kuzaa mtoto wa nje. Nataka mtoto wa ndani. Umeona bwana, najua madhara yake. Na ndio maana mimi nimeng'ang'ana sina hata mtoto akusingiziwa nje. Kisingwendu Mwanza na mtoto, sikingwendu Iringa na mtoto, hamna hiyo. Ni kitu gani ambacho kilisababisha mkatengana na mzazi mwenzio kipindi hicho baada ya mtoto wa kwanza? Ah, kipindi hicho maisha yangu magumu magumu magumu sana baada ya kuacha kazi Tanzania Breweries kule. Nikajaribu tena kurudi Kariakoo lakini pakawa pagumu, watu washavamia vijiwe vyote, wa maji chinga washakuwa wengi, wote tunauza nyanya nini huku na kule. Basi maisha yakaa magumu. Sasa mke wangu nilomwoa ni binti mdogo sana, mm. naona ni binti eh, nimemzidi miaka mingi sana, ni binti so mm. nikazaa naye mtoto wa kwanza. Sasa binti yule ndo hivyo tena, hela sina na kumbadilisha wa binti siwezi, kwamba lazima vaa vivalo, nataka asuke rasta, nataka apate hiki na nini. Na mimi hali ikawa mbaya kipindi hicho, nikaa naishi ukweni. Sasa ukahamia ukweni? Ukweni, kwa sababu kurudi nyumbani nikaona aibu. Sasa safari ilianzaje kutoka kwako kwenda ukweni? toka kwangu kwenda ukweni pale tuko tulikuwa nadaiwa kodi ya nyumba kwa sababu tulikuwa tunapanga pale pale karibu na mama, mama mkwe wangu mm. na mama mkwe kama hapa amepanga nyumba kama ya tano kule mm. sasa ikaenda enda mpaka nikadaiwa kodi ya miezi kama saba hivi nimeshindwa mimi kulipa mm. kushindwa kulipa yule baba namshukuru ametusamehe bwana mimi nawasameheni lakini muhame mm. unaona na mimi nishazoea mbagara sisi kwetu Ilala mm. lakini nishazoea mbagara muhame Haya, sawa, tukakaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, sasa tukama Mama watoto wangu akanishauri, mbona tuhamie nyumbani pale, tuweke vyombo vyetu nyumbani, tutafute nyumba kidogo kidogo, sawa. Mama akatupokea akasema, kaeni hapa, wala msitafute vyumba, je, tulieni hapa, sababu nyumba hii kubwa, hii nyumba yenu, kama ni kwenu. Sawa sawa, kaona ina shida. Haya, sasa mimi natafuta vyumba, lakini hali ngumu, hmm. hali ngumu, kila nikiruka, hata ile buku kwa siku kuipata ni ngumu Kasa mimi nimerogwa na matoto na kaanza kushawishika sasa. Vijana wenzake wanaambia hawa, unatembea na mzee yule, yule mzee mdevu mdevu, unatembeaje yule mzee eh? Unapita naye barabarani, tuiteje sasa? kabinte kadogo kwa hivyo unatembea na mzee eh? Tafuta kijana mwenzako, sina nini eh, binti na kashawishika, mke wangu kweli bwana, nikuwa simuoni tena nyumbani wiki nzima na hara nje mm iko na shida. Akirudi anaambia usiniulize, kwa sababu usiniulize wewe unakaje ukweni, unakuwa ni ukweni mkupu kule Ilala, wewe unakaje hapa ukweni mm. eh, usiniulize kwa sababu mimi nitendee chochote, una hela kula, unakula kwa mama, na kweli alikuwa ngumu. Mama anatafuta akipika, na sisi tunakusanyika na shughuli zangu tunakula, hali mbaya Nikamba mama, mimi naondoka. Ah, mama akasema usiende kokote mwanangu, wewe mwache angaike na mambo yake, achana naye. Mwanangu tulia, wewe ya mwanao. Mama mkwe wewe. Mm. Oh, mm, mimi uvumilivu kanishinda, nikaenda wiki nyingine pia kalala tena huko nje kwa watu zake wiki nzima, nikaona haiwezekani. Alivyorudi tu siku hiyo, ayuni kama kwenye saa saba usiku hivi, akanigongea, mama, funua huko wanachelewa kufungua kwani kwenu hapa sio kwenu wewe wakwenu huko wakiwa ng'ang'ana hapa kama mloga nenda kwenu sauti ya kali wewe kana bwana isiwe shida huko atatafutia matatizo mimi niende jela huko isiwe shida basi alipofika yeye alipoingia ndani alipopata usingizi alipolala kwa sababu kulikuwa na kitanda na godoro na godoro lingine na ala mwanetu mm. basi nikamwacha amelala kwenye saa nane uongo mbaya, mimi nikamsachi kwa sababu alitoka huko nikamsachi kwenye kanga yake nikakuta kama shilingi elfu na mbili nikazoa ile yote nikatia mfukoni. Haya, nikamchomchoma mwanangu, nikamwamsha, nikamwagaga, nikamrusharusha maua pale na nini, nikamtupa nje, yeye kalala. Nikamwagaga vizuri mwanangu, nikamlaza pale kalala. Mimi nikasindika mlango wao kwenye saa kumi sasa alfajiri, kama ndo naenda Kariakoo Kapanda gari miguu Ilala kwa mama. Saa kumi kama na nusu, kumi na moja kazugazuga, kumi na mbili nikaenda kwa mama pale Ilala. Ama vipi asubuhi asubuhi? Kama mama niache onda nilale nitakuhadisia haya. Nikalala ah, ah, ah. nikaamka saa tano ndio nikamhadisia mama, bwana, kuna moja mbili tatu. Ah, basi achana naye afai. Achana naye kama vipi, mpe tu talaka, ina shida basi ndo nikakaa karibu miezi sita sijamuona. mm naona iko na raha zake, miezi sita sijamuona, na mwanangu anayo yeye mm. siku alomleta mwanangu ameisha, mtoto ana mapele mapele mwili mzima, na kupia vidole imeka mipele ile mikubwa mikubwa inatoa toa mausaa yale hivi, mtoto analia, mwana anaumwa mm -mm. na mimi sina kitu mbaya, ndani ya takriban miezi sita sijamuona mtoto anaumwa basi akamleta pale mtoto akazugazug, akazugazuga akazugazuga akatoroka pyu Sikumuona. Akamwacha mtoto. Akamwacha mtoto. Wewe vipi? Basi kamtibia mwanangu pale vizuri vizuri na nini, nikampiga sindano za PPF zile, akapona vizuri. Shaka zake kwa namlea lea, mimi natafuta maisha yangu na namlea mpaka aliponiona sasa naonekana kwenye TV ndo akaambiwa nanena. Mm. Mwenzako anaonekana kwenye TV tajiri huyu. Jifanye kama anataka kumsalimia mtoto, nani kambembeleze mrudiani. Mwenzio tajiri. Unaona bwana ndo akarudi sasa akapembeleza sini na nini na nini, shetani kanipitia, basi hivi na hivyo wameua sini na nini, mimi sitaki kuzaza watoto nje ovyo ovyo, kila mtu na babake hivi na hivi na nini. Nikamwona akaongea pointi nzuri na nini, kwa na basi ameisha tukakaa na mzazi na mama, mama akasema bwana, mrudiane na shida. Binti ambaye hana tabia za ajabu ajabu kama vile kija kijijini analima nafanyaje, kama ndivyo binti yule na nini, sishtazani kampitia mwanangu, mrudie magonjwa mengi haya mama huyo mamangu mzazi mm. ananisi magonjwa mengi mwanangu, kuna magonjwa ya ajabu duniani, usirukeruke na wewe msanii mm. Nikamwelewa kabla, sasa shida, tukarudiana. Tuliporudiana ndo watoto sita kurudiana yale mazengwezengwe ya nyuma yakawa hayapo tena. Wakati kabla ya kurudiana haukujua kwamba kuna kitu kakifuata, pengine umaarufu wala nini, haukufikiria mm hilo, na haikuja kuwa hivyo pia, na wala haikuja kuwa hivyo. Baadaye nikakandwa, nikaja kuambiwa, yeye eh, mwenye aliniambia, lakini <laughs> eh, baadaye sana, mtoto wa kwanza ule, wa pili, wa tatu, Mwamvita mm. ndo akaja kuniambia kwamba bwana, mimi nilirudi, nishawishi mama na dada, mama Sumani Eh. rudi kule kwa msako kule sajili naonekana kwenye TV, bila wao mimi nisingerudi, nilikuwa najisikia aibu mm. Nikamwambia ndo nikajanga kunyanga nyanga pale, si tule mtoto na nini, nalala pale kwa mama mkwe na nini, naamka pale miaka tano hapa nilikuwa namkimbia kimbia wala sitaki mm. sababu ameshaniuzi mm. ila sababu makana misisi sio vizuri mwanangu mzako kanirudi karudi basi kaa pangeni mpango mwingine so vizuri, magonjwa mengi na nini. Ah, nikafikiria maneno ya mzazi na yule binti, na akaongea pointi, mimi sitaki kuzaa nje, si nini. Nikaona basi okay, tukapanga siku, tukarudiana fresh nilikuwa sijampata talaka mm. tumeachana chana kama mwaka umepita. Kulikuwa kuna maneno ya kusemwa semwa ambao walikuwa wanajua historia ya nyuma hamna mm. sawa kwenye kwenye maisha hayo sasa ukiwa kama ukiwa msanii lakini ukiwa baba wa familia kunakuwa kuna changamoto kuna mikasa mbalimbali mingine, mingine inakuwa ya kikazi mingine ya kifamilia huu ulioutaja ni mmoja wa kifamilia kama kuna mingine ambayo hauwezi kuisahau pia unaweza ukatuambia kwenye familia na kwenye kazi vilevile vile. mm, kwenye kazi kwenye kazi changamoto zipo mm. hasa mm. kwenye sanaa zetu hizi mm. unaona bwana, changamoto za kwenye kazi sometimes promota kama vile anaweza kuahidi bwana, mkapanga tukapiga show sehemu fulani, mkaelewana labda milioni mbili anaweza akakupa advance mm. akikupa advance, mkienda kule kama hivyo, anakung'ang'ania bwana, usijali bwana, tupige show, kimaliza show nakupa chako, mimi hela mbona na ndugu yangu, usijali. Haya, ah, hivyo tukapiga show, ikaisha show, bwana, hela vipi? Ah, tunaandaa show nyingine, usijali. Show ile ilikuwa kujumulisha pale, mambo yalikuwa safi, basi unalegea tena, unakula unashiba na na familia yako na nini, anaandaa show nyingine, napiga tunataka kukimbia wewe tena umeachiwa hoteli ulipe wewe kulala mule kila kitu na kila kitu kakukimbia. Sasa uzuri wake promota hao wanajulikana kwa nafurahi, wanapiga kama show sehemu alikuzaliwa majumbani kwao. Kama promoter ulinikimbiaga kipindi hicho, nakumbuka tulipiga magugu karatu karatu magugu ambaye Arusha hiyo mm. ndani huko kipindi hicho amna lami amna nini, poli kweli kweli. hasa wale wanatuchukua wanapiga show majumbani mwao, sauti lao wanajulikana, fulani ah, tutadili naye eh, tutadili na ina shida fulani, tunamjua bwana fulani. Haya, wenye hoteli wakinidambia, ah, mimi mgeni, mimi nimeletwa na umeandikishana na huyo mwenyeji wako, sio mimi na saini yangu kwako hakuna. Mimi nimeambiwa lala chumba chako iki hapo na hapo. Haya, upande wa chakula nako bwana, unadaiwa kingwedo hapo, si laki mbili sina ngapi. Mimi eh. nadaiwa mimi, anadaiwa promoter au nadaiwa promoter kakimbia, hapo. sio kweli. Mbele ya sheria mimi nitazungumza, lakini mimi sina hivi. Kaja kusaini promoter wetu, ah, watakula hapa ndani ya wiki mbili, wiki moja, wale chochote wanachokitaka. Naona bwana mmeelewana, pesa atakuwa analipa. Wewe unanidemia kivipi? Naona bwana, wana linawashuka tena, matokeo yake tena washabiki wanatuchangia nauli za Dar es Salaam, tuchangie kingwendu bwana eh, wanachangia changia pale na nini, naenda kuripoti polisi, bwana nimekimbiwa na fulani na nini, tunapata vinauli yao nakumbuka tukarudi Arusha mjini. Arusha mjini na tukapata kazi, tukapiga piga ndani ya wiki moja, tukapata visenti vyetu, tukarudi Dar es Salaam. Unaona changamoto hizo, kukimbiwa na maporomota kama na, na matukio yakiwa ya hivyo pia mara nyingi unajikuta unakuwa nje ya familia muda mrefu e, mama watoto e, e. hawi na wivu nini Aa, ah, ah. kwa sababu anayejua kazi yangu mm. e, jinsi ilivyo kwa hiyo hawezi kuwa na wivu mm. hawezi kuwa na mimi nishamwambia kabisa kazi yetu ndo hii hii ndo natuweka mjini na hii ndo tunalea familia yetu na maisha yetu yanaenda kwa kazi hii nilionayo naona na kazi hii mimi ni mtu mzima siwezi kuwa natamatama takijingajinga eti unaikiti na bibia kama mke wako, baadaye tena ninakuwa mke wako kweli. Mimi siko kivyo, na kama uamini, kama uniamini mm. nisingeweza kuzaa na watoto sita wote hao. Naona bwana, mm. ungesikia mimi na watoto nje kibao kama mimi ningekuwa labda malaya, naona mm. kumbe nafanya kazi kutafuta maisha ya familia yangu, sifanye kazi kutafuta malaya. Ananielewa Ma, maisha yakaendaje mpaka ikafika hatua sasa Kingwendu mm. anaingia kwenye siasa? Aa, ah, kweli maisha yalivyoendaenda naona bwana, kuna baadhi ya watu walishauri wakasema, si unaona mzako Sugu kule bwana akapenya kule, naona afu ni wasanii nyinyi ndo mkigombea pale mnapendwa na mtu mnakuwa na washabiki wengi, kachukue jimbo lile mwanangu Kingwendu Kisarawe, Yesu mzaliwa Kisarawe, kachukue jimbo, kachukue jimbo. Ah, Sasa nikasema mimi mambo ya siasa haya, alafu sina pesa. Pesa kitu gani wewe? wewe mdogo wako tu pesa wasubiri ndani wa wafadhili utawaona, watakuwa ukianza tu wafadhili wapo mm. tutakupeleka na nini na nini, tukachukua jimbo bwana kule mwanangu, sisi tutakusimamia. Ah, okay sawa. Haya, tukajadiliana chama na nini, akasema ah, wewe ingia kafu bwana, chama cha chama cha kafu bwana na kwa kafu kafu wewe. Eh. Na kweli kula zoe kanita bwana, wewe eh. tumekuona kwenye movie zako na kwa maneno bunge sasa kwa nini usije ukagombania ubunge kweli kabisa? Mbali na hiyo mambo ya nani, unaona bwana mm. Basi kweli ni huku na huku, nikaona kweli, nikaenda nikatiania kule na nini, kama masiala mimi siatiania na nini ah kweli kapata masponsa na nini bwana, kweli kingwetu bwana, tunakuona bwana, unagombea nini media na nini na nini, tunakubali ukishinda bwana, mimi nataka shamba eka kumi bwana. Akaambia haina tatizo, mimi bwana nataka eka thelathini kule kwenu Kisarawe kule mapoli mengi, haina tabu bwana. Wafadhili wafadhili bwana, na kupiga tafu milioni, ufanya kampeni, mara wametoa gari, huyu akanifadhili mziki, unaona bwana. Basi ika hiyo mwana, mimi nikaingia kwenye kinyang'anyiro cha ubunge mm. naona bwana. Basi nikaanza na kweli nikasema, ah, mimi mimi ni mwanasiasa kweli sishindwe mimi kuomba kula mm. naona wengine wako na kingwe ndoomba kula kukuchekesha uchekesha watu kula gambe ya wapi watu wanielewa watu wana mimi nimekuja kuchekesha mimi ni wapi tu it is a true I'm telling you very serious yani niwe serious mm. nini niwafanyie na ni kweli na sitoi sauti ya kawaida ya, ya zamani ya kazi wani niweke mlipe kula. No, tapiga sasa kampeni zangu kile kiukweli ukweli. Mm. Naona wamenielewa na ni kweli wamenipa ubunge. Mm. Naona isipokuwa bahati mbaya kula zikutosha, lakini ndio ile ndugu zetu tena wanajua wazoefu wa kazi zao. Mm. Kidogo wamenifanyia mitimba nyongo kiukweli tuongee, lakini kula zikutosha, ila nilikuwa nimeshapenya lakini kula zikutosha, eh, kula zikutosha. Naona mm-hmm. bwana, Eh, hiyo ndio eh, nia na madhumuni kuingia kwenye bunge kwa sababu nilishawishiwa na baadhi ya watu marafiki na nini wanafanya moja mbili tatu, na vile vile wakasema kwamba utajizolea kidogo, hata maarufu wako utaongezeka kidogo, na ni kweli. Na mheshimiwa mheshimiwa Kigwendo aligombania bunge na sikukoma tena, elfu mbili na ishirini pia na nikagombania Ilala nyumbani hapo kwa mzee naona bwana, kagombania, kapambana na zungu pale aza vizungu na nini, pia kula zikutosha, sio mbaya, lakini ni mwanasiasa sasa mkongo, mwanasiasa niliyokomaa vizuri, naijua siasa vizuri, najua na mchezo wa siasa uko vipi, unaona bwana mm. na hiyo kwa hiyo kwa hiyo usipate shida tena kunihoji na kuaje mwaka 2025 25 tena kama kawaida, mwanajeshi akati tamaa. Habari ndio hiyo pale pale, shida tena kunihoji hapo kwa, kwa, kwa gwanda lile lile <laughs> bebe nangu eh, gwanda lile lile la kafu lile lile gwanda lile lile la kafu la kafu sawa eh. eh. Kwa hiyo maisha ya siasa 2025 tujue bwana Kingwendu yupo ni wapi, bado hatujajua, eh. hatupo hupo zaidi eh. tu, tuendelee. Baada ya hapo sasa eh. sasa hivi elfu mbili na ishirini na moja tumeona sasa kazi upya kwa kasi ya ajabu tena mtandaoni. Watu wanasema tumemisi Kingwendu, tulimisi, tunamkubali na bado wanasapoti kazi. No, 2021 22. 2021 hii ndio 22 ya juzi hapa leo tarehe ngapi? Eh, hiyo kweli imeanza eh, mwaka Yaani imeanza tu haina hata wiki mbili. Yes, good. Yes. 2021 na 22 mbili pia yeah, yeah. mambo ni mazuri yeah. kazi zinafanyika mm, mm, mm. tunakuona sana Kingwendu. Nashukuru sana. Hongera sana. Nashukuru sana. Tena inawezekana ni zaidi ya mwanzo. Mm, yeah, yeah. Inawezekana ni zaidi ya mwanzo kabisa kwa sababu siku hizi mitandao imerahisisha. Mm. Kitu kinafanyika leo, dunia nzima leo leo kimefika. Oh, yes. Kinafanyika, anayeona alikuwa anaona anaishia kupiga ku, ku, story na mwenzie, bwana huyu jamaa namkubali, lakini siku hizi mtu akiona comment yake pale mm. unaona kabisa waraka umeandikwa namna gani ambavyo Kingwendo anakubalika mm. nini ambacho kinaendelea Ah, au ulichokipanga kwa mwaka huu ishirini ishirini na mbili? Ah, nilichokipanga ishirini na ishirini na mbili ni kuendeleza mapambano zaidi ya ya ya, ya, ya kuilinda brand yangu zaidi mm. Unaona, sababu na, na wajibu wa shabiki zangu ile kuto kusema kwamba kila siku hatukuone Kimbweni, tumemisi movie zako, tumemisi na nini. Sasa hivi sasa ndo nawapa ile burudani kweli kweli, unaona bwana. Kwa hiyo elfu mbili na ishirini na mbili washabiki watulie sasa, waanze kuona burudani kutoka kwa Kimbweni. Wataanza kuniona vizuri sana na watafurahi na hapa vitu vipya kama hapa sasa hivi unaona, na nazidi kuwapa vitu vipya. Mimi sijibwetekaji mimi sanaa kama kazi juu yangu kwanza, kama anavyofanya Diamond mm. Mondi sanaa kama kazi kwake yeye, na mimi sanaa kama kazi, si bweteki. Kwa hiyo washabiki wategemee kupata vitu vipya zaidi na zaidi, wategemee kuwaondoa stress, yani nawapa siku za kuishi duniani washabiki zangu wanaonipenda kwa raha zangu eh, kwa raha zangu kupitia katika ukurasa wangu wa Instagram Kingwende kupitia kwenye akaunti yangu ya YouTube kwenye Kingwende TV mm. naona bwana. Kwa hiyo huko wote watapata vitu la duniani, Facebook na media zote mm. naona bwana. Kwa hiyo wajiandae washabiki sasa Mm. Nataka kuziba vile vidomdomo. Kingwendu kazimika, Kingwendu kimya, Kingwendu umefulia. Sasa nakuja kihivyo. yeah. Umemtaja Diamond Platnumz kwamba anafanya mziki kazi. Yes, good. Tofauti na, na wasanii wengine wengi. Yeah. Eh. Ni vitu gani vitatu mm. vikubwa kwa wewe ambavyo vinakufanya umtofautishe Diamond na wasanii wengine? Uh, Diamond kwanza kana kitu kimoja. Diamond yeye hakuja kufanya kazi ya mziki kama kama ubisho bisho fulani la kwanza mm. Nilivyomuona kwamba Mundi anafanya mziki kama kazi kutokana anavyojituma mm. Unaona bwana anajituma, alafu anasikiliza ushauri wa, wa, wa, wa viongozi wake, unaona bwana mm. Ah, la pili vile vile ili kufanya lingi na wasanii wakubwa wa kutoka nchi za watu mm. Unaona bwana mm. Ile Mondi ndo ameianzisha hiyo na wengine wanafata sasa nyuma. mondi amemleta Kofi Olomide, Nandi na anataka kumleta Kofi Olomide. Mm. Monde anamleta sidi kinapita wala kula na Doto mm. fulani na anataka kuwaleta. Kwa hiyo Mondi yeye hafanyi biashara ile kama vile ukibisho bisho, na sometimes Mondi sometimes unakuta wanamzungumza sana vibaya, lakini Mondi yuko kimya kama kujibu labda anze hivi karibuni, lakini Monde iko kimya, anafanya kazi zake, unaona bwana. Mm. Ndio mm. maana sometime Monde nasema kwamba anafanya sanaa yake kama ni biashara, watu wengi wana discussion tofauti Unaona mm. bwana, wengine wanamwambia Freemasoni, Monde Freemasoni. Hapana, mm. hili ni kujituma. Kazi yako ukiwa nzuri, watu wakisha appreciate uh, uh, uh, kwamba kazi hii ni nzuri, lazima watu watasema yes, huyu kijana anajitahidi kweli, na wengine wale washambenga na mambea na wasiokuwa na hekima na busara zao watakuita filimasoni. Mm. Unaona bwana. Kwa hiyo Mondi anafanya mziki kazi, hizi very nice, safi umenikumbusha kitu kwa ukubwa wa kazi zake na hayo unayosema watu kumwita Freemason. Mm. Kuna kipindi hata wewe Kingwendu mm na sio kipindi hata mm. mpaka sasa hivi kuna mm. baadhi ya watu wanasema Kingwendo Freemason sio kwa maarufu ule. Ni kweli tena kanda ya ziwa sana mm. kanda ya ziwa sana mpaka kanda ya ziwa sometime nakuta watani zangu wale wasukuma wanakuja kunyomba mimi dawa Mm. show show zetu zinakuta baba wanamuelekeza Kingwendo kuja watu wazima wazee baba wanaongea Kisukuma. Mm. Mimi Kisukuma sikielewi elewi vizuri kitu ndadokonywa tu maneno kusalimia kunywa maji na nini na nini. Mm. Nikisukuma baba si nini na nini tusaidie baba. Ule ni nalisata ga nalisata yani kusata kuumwa anaumwa si na nini anataka dawa mm. kutoka kwangu na nini. Nikaambia mimi mimi so so daktari wala so mganga. Ah baba wewe watoto au kukuona wewe unafikiri hivi hivi eh? Wema watu wote karibu watu elfu tatu elfu nne wamekuja kukuona wewe na umepiga nao picha hapo elfu moja moja, wote wamekaa foleni wanapiga naye picha elfu moja moja selfie nini mm. eh, baba wewe wewe mzito, wewe ni mzito mzee mm. tupe na sisi dawa, si mm. dawa za biashara eh, jamani Nikasema hamna kitu kama hicho kwa kweli. Mm. Oh, kitu hicho hakipo kabisa. Labda muone mzee Madebe huyo mtani wangu Madebe mwana wane Madebe mwanaachi nasa huyo ndo mganga wa kienyeji Msukuma mwenzenu. Madebe ni, ni Msukuma ni msanii wa mm. ngoma za asili. Mm. Pia naye alishawahi kuwa diwani mheshimiwa mm. mwaka 2015 nakumbuka. Mm. Eh. Kwa mara ya kwanza wewe unaipata hiyo skendo ya Freemason, mm. ulikuwa unajisikiaje? Eh akasema sasa naona niko juu zaidi, mpaka anaitwa Filibaso. Hmm. Na kweli nikiona umati wa watu kule Mwanza jinsi wanavyonifuatilia na kuja ku, kwenye, kwenye show zangu mpaka najihisi kweli Filibaso. Sasa Filibaso leo na maana mimi nimeoteshwa tu, nimepewa ndotoni au kitu gani? Maana Filibaso lazima ukubaliane na masharti, uitwe, ufanye hivi, unapewa dawa na nini. Sasa Filibaso ni wao vipi? Na mimi sikutana na watu wote wa mganga yote yule mm. lakini watu wanaenda Filimaso na kweli umati wa watu watu wanang'ang'ania kupiga picha na kiwengu kanda ya ziwa hiyo mm. hata South Africa nakumbuka nilikwenda South Africa eh, eh, eh, debe ni kule ni shida, Cape Town hapa, Johannesburg mm. nifikiri nisikiliza Tanzania tu unapendwa huku watu kiwe kumbe hata nchi za watu mm. ndo kanikuta kadogo kwamba inawezekana Freemason. Je, kama nilikuwa ni Freemason hofu ya masomoni mpatana. Nilikuwa nawaza sana hii. Ukaanza kufanyia kazi? Eh, eh, nikaanza kulifanyia kazi nikakuta kumbe ni kazi zangu nzuri, watu mm. wanapenda kazi zangu, wanafuatilia mm. na ndio maana wakanitafiti maso. Anyway, basi safi, habari ndio hiyo. Katika kufanyia kazi hapo mm -hmm. ukagundua Freemason ni watu gani? Uh, sijagundua mpaka sasa, sema wao nasikia sikia, si chata Freemason, si nembo iko hivi, sijui si ukiona nembo hii unakuta kwamba yale macheni ma, anaovaa vaa Diamond, utakuta mnana hii cheni vaa Diamond, una cheni moja imekaa hivi na chata hivi, ile Freemason ile Mm. Basi utaona Sunan Diamond amevaa si kofia ni ile Freemason ile kuna kofia moja alivaaga Diamond kama ya mfalume fulani. Mm. Ile Freemason ile. Sasa mimi sijajua nini maana ya Freemason wala Freemason swali. Bana naona vimemo barabarani imeandikwa, ukitaka Freemason itumia namba hii hapa, Joseph na nini, utapata utajiri haraka sana. Mimi nilifikiria hawa sasa wanawapa watu Freemason, wao wenyewe ni Freemason mm. wao wenyewe wana hela, naona kona huyu utapeli, hamna kitu. Uliwahi kupiga ah. namba hizo ndo kagundua ni utapeli au ukupiga? Ah, kuna washikaji zangu walikuwa na wanaita matamaa hela, walikuwa wanapiga piga sana zile namba na nini, wanaitwa wanaambiwa tuma kiasi fulani tukusaidie laki tatu kwanza. Nani kwa jinga jinga, washikaji unatuma laki tatu, siku ya siku ukipiga namba haipatikani tena mm. Kwa kuwapata ushalipwa, umeona hiyo hatari eh. Kwa hiyo Freemason mpaka sasa bado unanitatiza. Freemason ni nini? What this Freemason? What the meaning of Freemason? Freemason ni nini? Maneno maneno tu ya watu tuna claim tuna kali Freemason bwana moja mbili tatu. Freemason sijui ni nani mara kwanza unaanza kupewa kwanza unapewa dawa unaanza kukuza karanga unauza karanga kidogo kidogo, mara msingi unapanda, mara una madiwea, mara kidogo nakuta oho, wewe ushakuwa tajiri, una magari. Maneno tu watu wanabuni kuzungumzia kuhusiana na masuala ya Freemason. Unaweza ukaanza kuuza vitumbua, unaweza ukaanza, si ukaambiwa usimtafune mama yako mzazi umle nyama, mara usiunaambiwa umalize watoto, mtoto wako leo umpenda yule kabisa, ukiua mtoto wako na umpenda unapeleka kama sadaka, basi sasa hapo ndio ulimasoni mihela, lakini ukae miaka mingi, unakaa labda miaka mitano, si maneno mengi tu ukikutana na mtu ambaye hmm. yeye mm. amewahi kuwa Freemason kwa hmm. mujibu wa historia yake hmm. utamuuliza kitu gani? Ah, cha kumuuliza kwanza, nataka nijue tu nini maana Freemason, kama ni kweli anaishi Freemason, nitamuuliza eh, bwana, hebu niambie kwanza, ulifanya fanyaje mpaka ukawa na pesa hizi afu kaitwa Freemason. Freemason iko vipi? Hebu niambie. Hmm. Naweza kaniambia bwana, mimi bwana, nimetafuna mama yangu mzazi, nimetafuna mtoto zangu, naona bwana, sasa hivi na hela chafu hata pa kutumia sina, hmm. na hivi nimekaribia tu bado mwaka mmoja na nusu nifariki dunia. Hmm. Ah, eh. Kwa hiyo hata akiniambia hivyo na nini, mimi kwa kweli namwomba tu Mwenyezi Mungu nipate pesa zangu za kutumia jasho langu mwenye hata nipata laki mbili, laki elfu hamsini, sitini, hiyo ni jasho langu mm. Lakini kuingia kwenye ufimasoni hiyo haipo. Mli, mlifanya kazi vizuri sana kipindi kile mm. na wasanii wote wakaole, kila mmoja alikuwa na brandi yake kwa nafasi yake yeah. na kila mtu alikuwa anafanya vizuri yeah, yeah. Steven Charles Kanumba mm baada ya kifo chake mm. imehusishwa sana na Freemason mm -hmm. kwa namna ambavyo ulikuwa ukimjua na maisha yake na kila kitu mm. unaweza ukazungumzia kitu gani kwanza kwa Kanumba kama Kanumba tu kawaida maisha yake hustle zake na kazi zake kila kitu ah, kiukweli kwa nafasi ambayo alikuwepo na wewe kama msanii mwenzake yeah. Kanumba hakuwa alikuwa sio Freemason mm. unaona bwana Kanumba kama ulivyosema, baada ya kucheza ile kipofu mm. movie ya kipofu mm. au tamthilia ya kipofu nadhani, ndo pale alianza kupata chati kabisa. Alipopata kupata chati pale sasa hakufanya ajizi mm. alifanya kweli kama alivyofanya Diamond mm. akawa na, ana, anafanya featuring na na na, na, na wasanii wa Nigeria, unaona bwana Kwani Mtanzania ukifanya na ficha ligi na msanii kutoka nje, Watanzania wote kwanza wao watastaajabu macho yote kwa eh, kwa kwaje? Yule ana hela yule mm. Wewe nani yule Pita yule, kuna ndoto wale wa Nigeria kama Diamond kafanya nao kazi, Kanumba Kanumba kafanya nao kazi, wale wale wale wale vikatuni vile vifupi, Kanumba kafanya nao kazi, si fulani kafanya anaela kafika kafika kafikaje kwanza kule Nigeria kafanya kafanya nani kafanya movie moja na Nigeria kanumba eh sasa ile jitihada zako na watu wakukusimamia wakikusimamia vizuri mm. lazima utaitwa filamu azoni mm. na wewe kama utakuwa msikivu uelewe lakini ukiwa jeuri ukiwa unajifanya unajua sana utakaa pembeni hutofika mbali lakini ukiwa na bidii sana na ukiwa mwelewa kwa, kwa viongozi wao uko wanakutaka wao na kutaka wewe safi, basi utaitwa Freemason. Kwa hiyo Kanumba alikuwa tayari anaelekea kwenye ule ustawi kubwa katika katika tasnia ta, ta, nani ya ya ya, ya, ya movie. Unaona bwana? Mm. Wewe alikuwa anakwenda kwa kasi sana kwa muda mfupi. Eh, sasa na kile kifo chake cha ajabu kilichomkuta, sasa watu wakaunganisha, wakasema ah, huyu huyu Freemason. Unaona? Mm kifo chake kile ambacho kimetokea cha cha ajabu, kwa sababu ule mwanamke walikosana kidogo, kama walikuwa anacheza cheza vile, kama vile wako bichi, bahati mbaya akamuunganisha kwenye ukuta, pop, mtu kaenda chini, kazimika moja kwa moja. Kwa hiyo kifo Mungu ndo ameumba, na kila mtu anakufa kwa kifo chake. na wengine zinafanana vifua, ajali, nini, lakini huwezi kifo cha vile mtu kaanza kudiscussion ukasema yule Freemason mtu kanigonga kutani kidogo hivi kafa, hamna, wamemchukua wenyewe yule. Hey, eh, mashariti ulimtaka mama yake mzazi, umlete mama yako mzazi tumtafune, tumkatekate nyama, Kanumba kakata. Kila mtu atakuwa na budi. Ndio Tanzania wabunifu sana. Mm. Na wakibuni kitu sema mm, kama kweli kama kinaendana. Akizungumza kile kitu kama alikuwepo, kumbe alikisikia, ila anakiongezea nyama na utamu. Eh? anakijazia jazia vitu fulani nashi nashi, wewe mwenyewe utasema yes, ni kweli. Wewe utanipa kichwa cha habari tu, Kanumba mwana alikuwa Freemason, walimtaka mama mamake leo kamchinje nini weshi hapo. Basi huyo mtu ataitengeneza hiyo story kama yeye ndio Kanumba au kama yeye ndio aliyokuwepo katika leo, au familia kama anayejua vizuri mm. Mtanzania jinsi alivyo, hatujasukuma lakini hatari mno. Bebe nago <laughs> mtume roho yangu kikombe <laughs> changu kimeanguka. naona bwana, eh. ndivyo hey. inavyokuaga. Baada ya pale mambo yalikuwa ni mengi mengi, lakini pia wewe ni mmoja kati ya watu ambao wamefanya kazi nyingi, sio Tanzania mm. tu, lakini umekuwa ukionekana kazi kubwa ambazo umewe kuzifanya za kimataifa mm, au ambazo zimekwenda sana kimataifa mm. ni kazi gani? Uh, ah, tamsilia ama kazi za kuperform kule jukwaa? Zote tu. Okay na ah. nchi ambazo umewahi kwenda duniani umetamka tamka mwanzo lakini yeah, yeah. nchi za Ulaya nimeenda nchi moja inaitwa Germany mm, Germany eh, Ujerumani mm. na Germany kule nikaenda na mikoa kwa yake nikaenda Munster nikaenda Bayern Munich mm. eh, huko kote sasa nimeenda nimeenda kupiga kazi mm. umeona bwana nikaja kumalizia pale Frankfurt mm. unaona Alafu nikaenda Oman Maskati Oman. Mm. E, Oman nilikuwa na TD tukapiga kule show zetu mbili tukarudi. Alafu tukaenda South Africa pia na huyo TD. Mm. Naona tukapiga show zetu South Africa kule tatu tukarudi. Hapo nikaenda na mzee Majuto marehemu, namtaja saizi, namtaja kwa wema, simtaji kwa ubaya. Mwenyezi Mungu amnusuru. Unaona bwana, mm. tulienda zetu Komoro. Komoro ni kisiwa nadhani. mm tukapiga show zetu na Majuto na mzee wangu tukarudi. Unaona bwana, tulikuwa na Birehema nakumbuka. Haya, tena nchi nyingine Mozambiki, Msimbo de Praia huko e, Pemba unaona mm. Afu kanchi kingine nako jirani yetu Nairobi. Nairobi ndio kama nyumbani Kenya hiyo Nairobi hapo Mombasa, Mombasa ile Kilifi, Kilifi huko Malindi, Malindi kote ndani ndani, imepiga piga sana Kenya ile kama nipiga Dar es Salaam vijijini ndani ndani watamu watamu huko Lamu, mm. umeona mm. eh? Mm. Kona una nchi gani nyingine imesahau? Kongo DRC mm. kule ndo nimekaa miezi mitano napiga show bila Kongo, kurudi nyumbani, bila kurudi nyumbani miezi hiyo tano mitano napiga show Kongo bila mawasiliano tena nyumbani mm. kazi kubwa sana yeah Hey, Kongo DRC hiyo nimeanzia Karemi nikaenda Moba Polo, Moba Kirungu, nikaja nikapiga Uvira, nikaingia Bukavu. Mm. Kapiga Bukavu, nitaka kwenda Goma lakini ndio ule Lolam si Lolam kunda kana eta shida kule Goma nini anauaua ngona nawe. Huko kuna vita. Nikamgomea promoter kwa Messi endi Goma. Mm. Nikachange kibao nikageuka. Nikarudi zangu Kigoma, Kigoma pale nikapiga shoti na kujua Goma na nikaa mwezi mmoja. Mm. ukijumlisha miezi mitano na mwezi mmoja miezi sita. Unaona bwana? Yeah. Kapiga mwezi mmoja pale Kigoma show zangu. Nikamaliza nikuweza ku Dar es Salaam. Unaona bwana? Eh, hizo nchi nimetembelea hizo na nyingine nchi gani ndio nimesahau hapa karibu. Unaona bwana? kwenye maisha yako katika kazi zako binafsi mpaka kazi za sanaa nimekumbuka sehemu moja ambayo umezungumza ya director ambaye alikuvuta akakwambia bwana star, na akakupa misingi sikumbuki ni nani pale kaole um, umemtaja kwa jina akakwambia akakwambia hapa anza kuishi hivi na hivi na hivi ili ufike mbali kuna majungu kuna nini nafikiri ulikuwa na ujumbe ambao ulikusaidia sana sana sana sana namshukuru mpaka leo Mwenyezi Mungu amjalie huyu bwana mkubwa ampunguzie maumivu ma, ma, ma, mm. sababu kidogo ameparalaizi anaumwaumwa ishara Mwenyezi Mungu atamwafu atamjalia yeye. Mm. Sawa sawa. Mm. Baada ya yote hayo mpaka leo hii tunazungumza na Kingwendu Ngwendu lile katika piki ile ile umejifunza kitu gani kwenye maisha? Kwanza nimejionea mengi, ndo maana wakasema waenga tembea ujionee. Nimetembea, nimejionea mengi kweli kweli mm. na inaishukuru sana sana yangu na mshukuru na Christian Mwenga. Christian Mwenga bila yeye mimi singeonekana kwenye TV mm. Ona bwana, sababu yeye ndo alikuwa director, director na yeye alikuwa kameramani mm. naona bwana kwa hiyo ndio amenikazania amenigombania sana bwana, tumshuti jamaa, tumshuti jamaa, mm. yaani jamaa mtu tumjaribu jamaa Namshukuru sana nilivyojaribu mimi nikafanya kweli, mpaka leo niko hapa. Mm. Mungu amjalie sana Bwana Christian Mwenga, naona bwana. Kwa hiyo mimi nashukuru vitu vingi vingi sana na nimejionea vitu vingi sana. Naona bwana, kwanza sana yangu imenipa manufaa mazuri. Nilikuwa sina sehemu ya kuishi, nilikuwa naishi nyumba nyumba za kupanga, nilikuwa naishi kwa wazazi naona nikishindwa nyumba za kupanga narudi kwa wazazi, mara unaenda ukweni, mara ukweni eh, kama upo unaishi ukweni, lakini sanaa imenifanya mpaka leo niko nyumbani kwangu. Imekutoa aibu? Eh, imenitoa aibu na sikutegemea mm. Naona bwana, sisi sokuwa na elimu ya kutosha, sijui ningekuwa na kukosa sana, si ningekuwa nani baadaye, si ningefariki, si ningekuwa mkulima, hata sijui mm. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kipaji changu, inshallah Mwenyezi Mungu akiendeleze hivi hivi na kiendelee juu zaidi imenipa usafiri na hasa na usafiri wangu, na sio mmoja tu, nilikuwa na usafiri karibu ni gari tatu. Naona bwana mm. ehe nina kijumba changu, nina vishamba shamba hapo Kibada, nina vishamba vangu nyumbani hapo kidogo nyumbani Marumbo, Msanga hapo mm. niko fresh, sitetereki. Unaona bwana sana na nimeitendea haki sana vizuri, sikutakia tamaa tamaa, mara mademu, mara starehe, mara kodisko, mara umefanya hivi. Mimi nimeanza kujenga, afu nikatafuta gari mm. naona bwana kikubwa sasa ambacho kwenye sanaa na maisha halisi ulichojifunza kwenye maisha ambacho unapenda yeah. na anayekutazama eh. naye ajifunze kutoka kwa Kingwendu. Ehe, yani kujifunza kwa sababu nimejifunza kitu kimoja mm. ukiwa raia wa kawaida tofauti na msanii mm. msanii kwanza huwezi kulala njaa mm. unaona msanii huwezi kufa kama mbwa mm Msanii wakati wote ukipata matatizo tu watu washabiki washakujalia Kingo ndio ah, jamani, anauma tumbo eh, kwani anakaa wapi? Anakaa Kinguki kwa kisauti. Haya, welete taksi, watu watachukulia taksi, watakupakia, watakulipia, watakuleta hapa, uadisikie la duniani. sana ni raha sana, mm. unaona bwana, sanaa ni raha na vile vile katika kujifunza sanaa sana sana, utakiwa uwe mvumilivu sana, uwe mvumilivu katika sanaa, mm. uvumilia mengi mengi sana sana sana sana. Kama sio mvumilivu, huwezi kuwa msanii hata kidogo, na kama utakuwa mjeuri, huwezi kuwa msanii. Unaona mm. bwana, kama utakuwa sio msikivu, sio mwelewa, mm. huwezi kuwa msanii na utoki. Tunaona wengi tu wameingia na kutoka, hasa kimya eh. Kwa hiyo tujifunze vitu vya kujifunze kuwa vumilivu, kuishi na watu vizuri, kucheka na washabiki, kucheka na kila mtu. Naona hapa sio msanii, msanii unakuwa na matusi matusi, mnaota tukana tukana, kuwa mlevi mlevi ovyo ovyo, unakuwa lafu lafu tu msanii. Eh, wewe hata kama utakuwa msanii mkubwa hakuna atakaye kupenda. Mm. Sababu msanii gani unakuwa na kashfa nyingi nyingi, mchafu, msanii anajipenda, msanii anajiona, hasalimii watu, akipita na gari lake anafunga vio vyote. Nini hiyo? mm. eh, anafunga vyo tusimuone eh, mimi langu ni AC, lakini kitoka mitaani vio vyangu vya na vishusha vyo ta ta kila ah, Kigwendu japo anaijua gari yangu mm. hata ikiwa close ya Kigwendu lakini nashweka vio vile ah, Kigwendu hata nikiwa barabarani eh, nipisha pisha na na na, na, na washabiki wangu na magari. Ongea ongea sana, ah, ongea Kigwendu, eh, selefi basi kidogo. Sasa selefi barabarani tana soda napaki hapo mwanangu. Familia yangu inakupenda sana. Ah, neno mama napiga gitaa, tana paki pembeni Sasa hivi yeye fanya nayo. Eh, 30 20. Asante soda hii. La dunia ndivyo inavyotakiwa msanii. Tujifunze vitu vya namna hiyo. Mm. Eh. Yote kwa yote tumeshasikia kujifunza, tunaambiwa mazuri tu ya bebe yeah. mabaya tu ya bwage yeah, yes. Mm. mm. Ni kitu gani ambacho Kingwendu huwa anapenda kukifanya sana mm. nje ya kazi zake za sanaa? Mm, nje ya kazi zangu za sanaa, kwanza napenda sana eh, kukaa na watoto wangu mm. pamoja, sababu sometimes niko busy, nikipata nafasi kama ni Jumapili mm basi napenda sana kukaa na watoto wangu pamoja, watoto wangu wananipenda sana, basi nakaa nao pamoja. Sometimes napenda sana kumsaidia mama watoto kupika, sababu watoto zangu sometimes wengine wako shule, wengine wana shughuli zao kwa utakuta mtoto yuko busy sana na shughuli za ndani, mara apige deki, mara afue nguo, mara afanye hivi. Kwa mimi na wanakoleza moto wangu, kama ni wali basi na kuna nazi. Mimi msalamu napenda wali wa nazi mm. na kuna nazi na kuna nazi vizuri kama demu, tena hata demu aniwezi uh-huh. na napika hata demu mwenyewe aoni ndani uh -huh. yeah. Eh? <laughs> ila bebe nangu nikikupikia wali wa nazi utajinonola, unaweza ukakata vidole. Basi wewe unatuliaga jikoni mwenye napika nanunua nyama yangu naikaanga vizuri, naunga vizuri. Huwezi jua kama mimi nimepika, mpaka watoto wasema eh, baba umepika vizuri, mama leo ni tamu. mwanangu, kula hivyo. Napenda vitu vya namna hiyo. Unaona bwana, kama hivi hapa nilipo nyumbani kwangu nina eneo kubwa, na kishamba hapo, kuna miogo miogo hapo. Unaona bwana, sometimes natoka nachukua kijembe changu nafanya mazoezi nalima pale. Wewe msanii mkubwa analima mwanangu. Wewe tukodi sisi tulime tupe hela bwana tulime. Eh, unalima mwenyewe bwana wewe msanii mkubwa ambaye anafanya mazoezi. Ndizo shughuli zangu za nyumbani hizo. Unaona bwana. Mm. Mm. Ni kitu gani ambacho umewahi kujutia kukifanya? Mm. Au ambacho unajutia mpaka leo? Alhamdulillah, kitu ambacho najutia kukifanya mpaka leo sijui kitu gani, sijui na mpaka nikumbuke kipo, lakini mpaka nikumbuke na duty ya kweli, mpaka leo sitarudia kufanya kitu gani. Mm. Nishakisahau. Umekisahau. Lakini kuna kimoja kumbukumbu wakati niko shule. Mm. Nakumbuka niko shule niko darasa la tano mfuru hapo. Mm. Ndo awamu ya kwanza nimeanza sabini na saba niko darasa la tano. Darasa la tano pale shule, shule zetu za kule vijijini huwa tunakuwa na shamba la shule mm. tuna shamba moja kubwa la shule, shamba la michungwa imepandwa kimstari hivi, na kila mwaka maloli yanakuja hapa, anapakia machungwa anapeleka Dar es Salaam. Ila mwanafunzi kama mwanafunzi na mwanakijiji uruhusiwi kuiba, ukitaka aende ukaombe mm. uchumechungwa ule, unaenda kuomba kwa mwalimu mkuu, naona bwana sasa sisi kipindi hicho bado vijana vijana na wadogo na nini tulikuwa tunaingia kule, hasa siku zile za michezo michezo michezo mishi mtaili si na nini eh, kukimbia mita 100 naona bwana lile vijiji ni Sasa ile siku mchezo mchezo kuna kuwa na biashara biashara nyingi nyingi pale, unaona bwana. Sasa sisi kama kesho kutwa michezo inaanza katika zoni yetu mimi na shikari zangu usiku kwenye saa tano tano ngapi tunaingia kwenye shamba la shule tunaiba machungwa mm. tunaiba machungwa kama tenga nne tano tunatuta kidogo kidogo tunapeleka nyumbani, alafu asubuhi tunayamwaga hapa watu sasa chungwa hamsini hamsini ya mia hamsini hamsini mia mia mm. lakini unapata faida nyingi na pesa nyingi mm. Sasa siku ya siku tulifumaniwa na mwalimu, natupa machungwa mimi kujitata tata jamaa china haraka sana sasa jamaa na tochi mtaani kama ulivyotaka, aliona tochi jamaa akaniacha, ukakimbia, akatoa sauti moja tu, mwalimu. Ah! Mimi niliposikia mwalimu, mimi nikajirusha kutoka juu ya mchungwa, sikutaka kushuka. Mm. Asa mimi mimi kaka imenichana chana, niliruka chini juu, ah, mimi mbio. Sikusikia mambo yote. Ila sasa nilipokwenda nyumbani, niliamka asubuhi. Eh bwana, eh, shati limechanika chanika. chanika kikaputula kile nilichokivaa kimetandika tandika, unakwambia mote humu. Eh, hiyo sasa sitasahau. Siku ambayo uliwahi kufurahi zaidi katika maisha yako? Bana, siku niliwahi kufaidi kufurahi kabisa, siku niliomaliza nyumba yangu nikahamia ndani, sikuamini mm. maana nilikuwa nateseka sana, lakini sikuamini kweli mimi bwana kodi na nimejenga kweli na familia, nimekaa niko nyumbani kwangu Yaani kwanza siku ya kwanza sikupata hata usingizi bwana. Mm. Nilikuwa naota kama niko na najenga ghorofa, mara nimenunua gari kali, tajiri na hela. Kumbe nimejenga kajumba tu maskini ya Mungu. Nimejisikia la furaha kubwa sana. Na siku nilonunua gari. Mm. Furaha ilizidi sana siku nilonunua gari kali tu akalianza na Corolla ile pale mm. lakini hakuna furaha kubwa iliyozidi siku nilionunua Land Cruiser. Nilikuwa na ndoto, nimegombania kwenye masuala ya ubunge, yeye nipate Prado Land Cruiser, mimi nitembelee yani mheshimiwa eh, mheshimiwa eh. Lakini bahati nzuri sikukata tamaa, nikaja kununua Land Cruiser ya kwangu mwenyewe na sikuamini mm. pole na Prado, sikuamini yani, nimefurahi kwa ndani afu na Prado nikajikuta ah, mimi ni mheshimiwa ama tajiri vyote nikuta nanenepa nenepa bila sababu za msingi tu, hata njali kwa yumi eh, alafu hata kama ni kwa sina kitu mfukoni, nikijiangalia na lipulado pale eh, bwana eh. Haya, nikaja nikaongeza clown nyeusi nikawa na clown, nikaona yes, sasa hapa niko vizuri zaidi mm. Unaona bwana, kwa sababu la kwanza nilikuwa na nilikuwa na ST mm. ya silver, naona bwana ikanizingua nikaja, so ikanizingua, nimeuza kwa ajili ya kampeni kwa sina hela mm. nikauza kwa ajili ya kampeni zangu nikiwa sina gari, nikaja tena nikanunua TI mm, Karina, Karina ile eh, mm. mpya tu ah, ile na Karina naye watu wakaanza kunizungua, wewe dereva taxi, wewe dereva ta, wewe taxi ah, kumbe sasa kwa sijui maana ya gari, kumbe hii gari inaitwa taxi, mimi dereva taxi. Kwa na au jinga gani? Nikauza Unaona bwana, hasa hapo nikaa sina tena gari na kampeni zangu zilizoisha, nikaa masikini, sina hela na nini. Baadaye ndo maisha yakarudi mpaka Prado mpaka kila eh, kitu, vidini vidini vile nikapambana, nikavilipa lipa vile vyote, nilikuwa na deni kama milioni kumi na mbili nadaiwa hivi, nikalipa lipa kidogo kidogo, na wadai wote walikuwa staarabu, nikamalizana nao, ndo nikaanza sasa kurudisha mwili wangu vizuri, maana nilikuwa naogopa kwenda jela. Jela si mchezo, umekopa sasa watu rudishe Mm. Unaona bwana, miezi mitatu mimi niko kwenye kampeni na kazi gani? Inatoka tu hela haingii, inatoka tu, inatoka tu lakini haingii. Unaona bwana? Mm. Mm. Siku ambayo uliwahi kuumia zaidi yani ukakaa pamoja na kwamba ukajikuta kwamba mimi kingwendu ila ukaingia sehemu kama ni ndani ukajifungia ukalia peke yako imewahi kutokea? Mm, iliwahi kutokea hiyo. Mm. Mwanangu Maua bado mdogo alikuwa na miaka mitano mm. kadogo hapo bado hajapata mwenzake mm. unaona bwana wakati nimehamia hapa nyumbani mm. kama mwezi si marafiki marafiki gani marafiki marafiki gani sijui wakamchukua wakampeleka mto mzinga kenda kuogelea mm. Ah! ule mtu unafahamika ni mbaya sana mtu unachurusi basi nakwambia nimerudi hapa nikuta mamake anabata mzinga nani? Huyo hapo mama kaenda mzinga nasikia kule kaongelea kabisa, kataka kunywa maji. Eh bwana, mimi nililia sana, nikasema we mwanangu kaenda mzinga, je, ingepotea huko ingekufa huko hmm. mimi nikipata wapi mtoto Kwa mtoto wa kwanza sio yule ninampenda. mm. basi nililia sana nikamsema sana katoto kangu nikakasema kwa hasira kama mtu mzima nitakata kumpiga nani akwambia basi tangu siku hiyo hajaoa mpaka amekuwa hata ujui mtu mzinga hajakanyaka mpaka leo eh hiyo ndio niliumia sana hiyo. Kwenye maisha yako kitu gani ambacho ukipendi kabisa? Katika maisha yangu mimi sikipendi majungu majungu, fitina, kumfutini mwenzako nini, umbea umbea. Eh bwana, sipendi sana vitu vya namna hiyo, sitaki hata kuvisikia yapo mtu mwambie ukweli bwana, kuna moja mbili tatu, lakini mtu anakuzulia mambo ya uongo uongo, bwana fulani kafanya hivi, kumbe hujafanya hivyo. Vitu mimi sivipendi. Ni picha gani mm. au ni kwa namna gani watu wanaokufahamu mm. kama Kingwendu, wengine kama Rashid, mm. wameijenga juu yako, lakini sivyo ambavyo wewe upo kiuhalisia? Mm, ni sawa. Kuna picha moja washabiki ama Ah, hasa uh, mashabiki. Tuanze na mashabiki kwanza. Mm. Mashabiki, kuna picha moja ile kazi yangu naifanya kwenye TV, zile sauti zangu zile za kujishemendua shemendua pale basi wao najua hata mitaani niko vile vile mm. hata nikiwa kwenye familia nyumbani niko vile vile mm. sometimes wana, wana, wana wanajaribu kuuliza hata mavazi yangu yale ya kazi mm. eh, mavazi, mbona hujavaa mavazi ya kazi ile milonyalone yako ile chana chana ile, mbona viatu hujavaa viatu? Watu wazima sasa nakizao nakuuliza vitu namna hii mm. ila wajibu vizuri, so no, wajibu vibaya hapana, kama wasanii wengine labda mm. vipi, wame hapana, ile navaa wakati nikiwa kazini mm. ila nikiwa uraiani nakuwa hivi. Ah, na vipi sauti yako ile sauti ya kazi, mbona wewe ongea kwa sauti ya kazi hapana na ile sauti ya kazi nikiwa kazini vile vile mm. lakini ulayani siwezi kutoa sauti ya kazi nitaonekana mimi mwewe naona bwana ili kama kazi huwa nawapoza hivyo mm. uh, majirani sometimes wengine wananichukulia labda mimi ni mkali sana mkali kifamilia unaona bwana mm. naonekana mimi au naniangalia kama mimi mtu mmoja mwenye hela mm. unaona bwana mm. Ehe wengine wanachukulia huyu mzee kama mkorofi mkorofi fulani hivi, unaona, kumbe si hivyo nilivyo mimi. Mimi sinaga ukorofi. Kama ukorofi ulikuwa utotoni, kipindi hicho bila vijana toto totoni na nini, kwa makundi na nini, lakini ule utoto haupo tena sasa hivi. Mimi ni msanii lakini najiheshimu na najitambua, unaelewa vizuri mm. Eh, eh. Mustache yes. na vindevu hivi hapa mm. vindevu niite ndevu kabisa kwa sababu mm. zinaonekana zimepunguzwa mm. hii idea zenyewe kukaa hivi kwa sababu mm. ni kitambo kidogo mm. nimekuwa kama staili yako mm. ni, ni wewe mwenyewe uliibuni au kuna mtu alikwambia bwana ukiacha hivi itakuwa hivi mm -mm. Mimi nilivyoanza kwenye sanaa kwanza, naonekana kwenye TV na ndevu nyingi tu mm. na ndevu kabisa na mustachi mm. Sasa nikaendelea sasa, kumbe nilikuwa naikti hivyo Director akawa anapenda akanambia usinyoe. Hivyo hivyo hiyo ndo karata yako sasa ya ndevu. Mm. Kinyoa hapo ni kweli utapotea. Eh, sawa basi hivyo hivyo. Haya basi nikaniache na ni kweli mashabiki eh kimbano kimbano. Wengine wanasema oh, namjuaje kama kimbano? Ndevu zake zile. Ndevu zile anyoaji. Zile ndevu zake zimekaa sasa kama vile zina nini, wengine wanasema ndevu zimekaa kama mkutano wa nzi. Wengine ndevu zake zina ushirikiano sina nini. Wengine wanasema kaza mbuzi. Eh. Wengine utakuta mademu anapenda ndevu zangu, utakuta Kingwendu, mimi napenda tu ndevu zangu sina nini. Washabiki wangu wengine wanasema nyoa ndevu bwana Kingwendu, watani ndo wananitania wewe nyoa ndevu, naambia akinyoa ndevu dadako atanipa talaka. Ah, kwa hiyo ndevu imekuwa kama ndio brand yangu, ndevu ndevu imekuwa kama ndio kacha mm, ya Kingwendu. Naona bwana eh, nilijaribu kuonewa ndevu zote, nilikuwa kama mtoto kama yani nikinywaga ndevu na kwa bonge na some boy mm. wewe mwenye ukae mbali Yeah. bonge la HB. Siku moja kuna movie moja tumecheza ya PDG. Tumecheza mm. na Marebo King Majuto. Eh, ya PDG. Ile mm. PDG mimi nilinyoa ndevu kabisa nikafunga usongo hapa nikavaa singlendi nyeupe. Nilipendeza sana sana sana afu nikapiga suti moja nikapiga miwani nini. Nilipendeza kweli kweli. Naona bwana. Mm. Na ikawa safi. Sasa nikawa nafanya muendelezo wa vile ninyoe ndevu. Ila kuna kipindi nitanyoa ndevu. Mm. Nataka sasa hivi niyo ninanyoa ndevu watu wanizoee kwenye mtazamo wa kawaida. So kwenye mtazamo wa ndevu tena. Unaona muda si mrefu. Eh, itakuwa itakuwa hivyo. Eh. Sawa sawa. Mm. Kwa wanaokutazama wamekutazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho tumeweza kujua vitu vingi sana kuhusu Kingwendu kwa muda wetu sio mwingi sana nikupe nafasi ya kusema na mashabiki wako. Alafu ngoja, kuna kitu cha muhimu sana ningekisahau. Kwa kipindi ambacho ulikuwa kimya kidogo, kipindi fulani, sio kipindi kikubwa sana, kipindi fulani tu kidogo, yani ulikuwa kimya kimya kidogo, na haijakupunguzia kitu katika kazi. ongera kwanza kwa hilo, lakini kwa kipindi hicho ni kitu gani kilisababisha ukawa kimya? Uh, kipindi hicho kilisababisha kuwa kimya kwanza, nilivyomaliza kwenye kampeni zangu zile mm. za mwaka elfu mbili na kumi na tano mm. nilikuwa na safari safari sasa zile za nchi za watu mm. zile zilikuwa kwenye ratiba yangu mm. unaona bwana, ilivyotoka tena hivi kwenye kampeni nikaenda zangu Ulaya mm. kwa hiyo huku hapa akasema Kingwendu bwana kachemka, Kingwendu mwingine akasema amepita, Kingwendu mbunge, Kingwendu hivi, ikawa imevuma vuma vile, ikawa kimya. 2015 ile nikaanga kanga kanga ikapita ikaja elfu mbili sikuonekana onekana, nilikuwa naonekana onekana mambo la mamoja na nini ile bwana, ilikuwa kutokana na kampeni zangu imeniathiri kiasi fulani. Kwanza nilikuwa na fideni vya hapa na pale, na mimi ni mmoja wa Unaona bwana. Kwa hiyo nilikuwa na nafaiti sana kwenye kwenda kwenye nchi za watu na Mungu alinijalia kupata dili kwenye nchi za watu, nchi nyingi kama vile Ulaya, South Africa, eh, Germany, unaona bwana, Mozambique, Kongo eh, eh, Kongo nilikuwa naenda tu kila mwezi mimi sipuki. na nikitoka uko bize na kazi eh, eh nilikuwa nikiondoka basi nakaa mwezi miwili mmoja miezi mitatu huku sionekani Dar es Salaam mm. eh, eh Tanzania sionekani na kwa hiyo unakuta takriban mwaka mzima mimi nilikuwa sionekane Dar es Salaam. Kwa hiyo vitu vingi vilikuwa vinanipita pita sana. Mm. Na wamenitafuta sana bwana, uje basi e, tufanye movie si nini na nini, uko wapi Kingwendu? unaona bwana mm. ikawa ile sionekane. Hiyo ndio imenipoteza kidogo kwenye game lakini umerudi na mambo yanaendelea. Yeah, yeah. Waliokumisi yeah. wanakupenda mm. na wasiokupenda mm. hivi. unaamini kuna watu ambao wakupende? Najua. Unafikiri kwa nini? Aa, ah, ah, unajua wengine ni huruka zao, wengine basi ana sababu zake, amia kibomu mm. si mwingine hivi basi, lakini katika asilimia mia na maana sio nipendaje asilimia kama kumi hivi au kumi na tano lakini naimani kwamba we Tanzania wengi wananipenda mm. wale wale wanaonipenda na wasionipenda labda ni wapo ujumbe tu mm. kwamba sasa hivi tayari naendelea tena na movie zetu kama kawaida na mm. nawaletea sasa vitu vipya kwa wale wanaonipenda na wasionipenda mm. nawaletea vitu vipya wajiandae mm. walilalamika muda mrefu kwamba hatukuoni kingwenu sasa hivi wataniona mm. unaona bwana kupitia wapi kupitia e, eh, chaneli zetu kwa hiyo watani watanijua zaidi sasa hivi kupitia kwenye hizi media media Mm. mfano kama vibonzo vibonzo hivyo kwenye YouTube kule, watanijua kwenye YouTube, wataniona tena kwenye WhatsApp, wataniona Instagram na nini. Waangalie sana mm. Eh, nani hizi media vyombo vya habari, wataniona vizuri kama hivi interview interview, naona bwana, na mambo mengi wataniona humu vitu vile vyote wanaotaka kucheka watavipata humo vizuri kabisa. Nasema asanteni sana washabiki zangu kunivumilia muda mrefu na kunipa ushauri kwamba kwa nini uonekane, ndio kuomba uonekane tena, na sasa hivi naonekana, wananipigia simu, ananipa hongera sana sana. mtu Mtwara wapi huko vijijini wanacheka, na namba zangu nimeweka live kabisa katika ule, kuna movie moja nimecheza na mtongoza mkwe wangu, mtoto mke wa mwanangu mm mke wa mwanangu na nimemwolea mwanangu, ila mke wake ni mzuri mno mm. kupita kiwango, kwa mimi nimeizimika mm. Nikamtongoza mkwe, mkwe kweli alifurahi na akanielewa mm. Nikamwambia tusiongee sana, tukapoteza muda, chukua namba zangu za simu mm. ili tuweze kuwasiliana katika mambo mambo yetu. Nikampa namba zangu za Upoi sifuri sita tano tano mia saba themanini mia nne hamsini Basi wameiona kule, nakwambia kule, tufikiri namba zako za uongo bwana, kumbe kwa bwana, hongera sana, hii movie iko vizuri bwana, hongera sana hey bwana. Kwa hiyo tayari nishaanza kurudi Dar es Salaam kwenda mjini sasa hivi. Sio ushaanza, eh. umesharudi. Eh, eh. Kwenye mitandao ya kijamii wanakupataje? Eh, mitandao ya kijamii Instagram utanipata Kigwendo OG. Unaona bwana, Ehe, wakija kwenye email watanipata Kingwendu eh, wanaandika Kingwendu 255 ati something watajua wenyewe. Unaona bwana, wanipata huko at Gmail au Yahoo? Gmail, Gmail. At gmail.com. Gmail.com, yes. Mm -hmm. At mm-hmm. gmail.com. Unaona bwana? Alafu ukija tena kwenye YouTube utanipata kwa Kingwendu OG TV. Mm. Utanipata kule Unaona bwana, mambo mengine yote utakuja kunipata kwenye hizi media media, wewe we, we, subscribe we. Mm. Una subscribe pale mm. una subscribe utaniona vizuri, unaona bwana mm. una, una comment eh, una, una like una like una share, una share. It's very nice, unanipata humo mm.